Дорогие друзья, балалайка родилась в России и стала одним из самых ярких символов нашей страны. Поэтому в честь праздника балалайчный интернет-ансамбль подготовил для вас эстафету «Родина с балалайкой». С праздником, друзья! Thank you.